subscribe dulu ya dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya. sudah jadi sekarang aku mau cobain dulu ya rasa ya mantap aku cobanya hmm, pakai ketupat Bunda, karena rasanya enak nih bunda boleh mencoba ya nanti ya hmm, pasti kecanggihan gue hmm. sampai di sini dulu ya bunda videonya Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.